Hola Pedro, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo. Hola Juan Bobo, ¿cómo estás? Oye, le está dando duro a ¿eh? Pero no soy yo que la está atacando. Yo estoy dejando que mis alcahuetes la ataquen y así yo puedo decir que mi campaña es limpia. ¡Wow! <laughs> ¡Qué mucho te enseñó Ricky Rosselló!